Okay, okay, okay, okay, mi name, mi name, okay, okay. Estoy volando como si fumara weed. Take it to me, que se muerde la lengua antes de hablar mal de mí. Okay, okay. Ok, ok, mi name, mi name, ok, ok. Estoy volando como si fumara weed. Take it to me. Que se muerde la lengua antes de hablar mal de mí. Me mira la cara, no mira bien y cuando me da la espalda me tira. Ey, hablando de mí, sé quién es quién es mi yo, soy de todo. Te, de dónde vengo la trampa, la, yeah. En todo lo vas a ver. Ok, ok, mi name, mi name, ok, ok Estoy volando como si fumara weed Take it to me Que se muerde la lengua antes de hablar mal de mí Ok, ok Ok, ok, mi name, mi name, ok, ok Estoy volando como si fumara weed Take it to me Que se muerde la lengua antes de hablar mal de mí Baby, I don't cry, nothing for you Dicen que soy mala por mi actitud Pocos saben de lo mío, menos sabes tú oh, oh, Okay, okay, okay, okay, weed to me? Okay.